taman agi in taman agi yuli tikayo kayo ayan yan nga or ayanyan yan nga or nga or mantaso Aprosak mantaso Kuti iyo Nagpo daw talo Nagpo daw talo Nagpo daw talo Lukot akinukin bol Nagadongabol Nagadongabol Nagadongabol Sa tapan tampi na ugedam buok mua na kulayan pintas nga aglaplapusanan tidakas nahan nga nila kay mo tiin ka isagsaganaan Kaanmet nga tay makibibiyang No iso ti pagragsakam Uray pa'y amin ken kaket na yunam Sa ngulikod pa ekstensyonam Angin may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam, taiso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred, Jakmet en mataro san tigtignay mo analimed, Mildred. Unak mo tay ka den den ng asawa tiin ka, ipatpateg. At dalagarod ken kandi kapay la amarmarne inday mo analimed Mildred Unak tay ka demden ng asawa tiin ka ipatpateg At talaga rin ken kandi ka paila amarmarnag Sikantay kabaknangan, tilad at pagpalpala ilangam 24 oras ka nga online Puro selfie karga na ta timeline Kasano nga tamit tay pamilyam Dimpay pulos ang mapagserbian Kasta lang arudan iti ubram Balang kantis kanto pailang Manang kuwad na pay oras mo Tatanangin day tabiyag mo Maan anuno nang isip dil mo Weno narasay takid kiday mo Inapateg may may satlakay mo Tay nangaklon ken kat si bubuo Papo dawem day tapuso Day tapintas anapod no Papo dawem day tapuso Day tatpintas anapod no Apuyu ganti asna su Ekli wekti agek na sam samit ngem nagapulu Asa bayan tiap aprus ap apiras di bukuku Ekli wekti areng eng titileng tila payag umay kan kubyak ku mailiwak kunay ken ka ayat si damdamu Ina iruk nga arakup apuyugan tiasasu Itiwek ti agit na samsam itngen tagapulo Asa bayan tiap aprus ap apiras maikan ugnyaku mai liwaku naiken ka Kili weti karinyuni ayat di kamu Tina irut nga araku apo yugang tias nasu Kili weti aget samsam itnem tagapulu Asa bayan tiap aprus sa papiras buku Dikini karin yuni ayat di damdamu Ina irut nga arakup abuyu ganti asasu Dikini wet ni aget na samsamit ngem tagapulu Asta bayan tiap paprus ap apiras di yang tiap Aprus ap apiras di bokuku? kianka kiat usulag grupab kianka ngem di mo pulos pagarupe ah tagtagain penaka tuy kanta bang sagi tapuson Saktagrayuken ka i want. saksi Di mo pinanunot, na arakot ta Insukat na kisabali alay, alay. Emurai no di kasya at namin Ipwesto tapunganin Tamapanta maturugen Nagimasen bakit Lutum a pinakbet dinadaraan ang payen Daytoy tahungin Riingen na tubakin Nuag taraok jay kawitan Tenak tu pakanin ta sumipit tumane tôi ta hô nghẹn ringen nak tu baket nuak tara jay kawitan tay nak tu bakanen ta sumipit tumanen pakanin Da sumipit tumanin Nagana nabiyag mo si kaading tay mabo sa mabang aran kaunggan daytoy rignat ngamin tapintas mo awan pang ipadaak isut mang kayaw Day daytoy marikrignat day tanga isisem mo ay puno ama kabiyag kasla aliluno takalid mo Akur akursunadak Takutis mo kasla, porselan at pangyarighag Sikat sabong, murmuray day tuy matak Nagpintas kanuading Aglalo no sikat umisisen Nagpintas kanuading Ipatay ko Kapagpingi nga isem Naganas sa nabiyag no si kaadin ay mabuli yak Dago sa mabang mabangaran kaunggan Day tuirik na Ngamin tapintas mo Awan pang ipadak Isot mang kayaw Day tuy marikrik na Day tanga is isem mo ay pudno Ama kabiyag Kaslaan inunod takalid mo a kurusu nadak Takutis mo kasla, porselan at pangyayarigak Sikat sabong, murmuray day tu'y matak Nagpintas, kanuwating Aglalo, musikat umis-isen Nagpintas, kanuwating patay ko Kaapag nga isem Nagpintas kanuading Aglalo sikat umisisem Nagpintas kanuading Ipatay ko Kaapag nga isem Nagpintas kanuading Aglalo no si katumisisen Nagpintas kanuading Ipatay ko tapag nga isen Nagmayat ti ubrak No kastoy nga agdigusak Tay sa bunti pagayayama Tangamin nagpagpagalisak Paturay ko nga aglablabutab Tay galis na nakamay mayat Sabay apiras, sabay ramas agayayam sabun na kaganganas Ganasek unay ti agsabon Amin nga abot ko ken kenlikaong Sabon akpay daytoy akong Dagitoy kikitim inak idoron-doron Sabon akpay daytoy kibong Sabay kirkir ken pusong Sabon at pay, tuy baro kong sabay Selang sakto itumudo Nagganas, tiyak tigos Agay ayam, iti sabon At lalo no, iaradong Ipababa, ipangatong O sabon, nagmaya o sabon makapabang arka O sabon makapangiit ka O sabon Kaay ayo ka Mayak ti ub-ubrak Nukas nga agdi Tay sa bunti pagay ayamak Tangamin nagpagpagalisa Paturay ko nga aglablabutab Tay galis na nakamay mayak Sabay apiras, sabay ramas Magayayam sabon na kaganganas Ganasag unay ti ag sabon Amin nga abot ko kenli kaong Sabon apay daytoy agong Dagitoy kikit inak iduron duron Sabon apay daytoy kibong Sabay kirkir pusigen pustong Sabon at pay, tuy baro kong sabay Selang sakto itumudong Nagganas, di at Agay ayam, iti sabon At lalo no, iaradong Ipababa, ipangatong O sabon, nagmayat o sabon makapabang arga O sabon makapangiit ka O sabon ka ay ayo ka Nagmayat di antigos Lutay sabon di igus-gusugos Tay galis na nakalamlamuyot Naganas nga iya pros apros aglalunod Peke-pekel Kadagiti mas masel Akit ka nga kasla Aksugel ganas ti Sabon na kamay mayat Ikaten at gagatel O sabon makabangiit ka O sabon Kaay ayo ka pag-ibig mo Di mo kunain Abinay ba'y akon Ayat ito'y nakem Jak met laglag Adi mangibad na Kari anapatek itaayat ka nas naaya na kasla mapupsat simbeng simbenda ituirik na kastat pateg mo di mo en abinay bay akon ayat ito'y nakem jak met laglag adi mangibad anak Karik anak patig ita Anyat lakam anang lipat hem ni ayak Anyat lakam agim mura kanya Tuntuntunem sakit pinapatig mo kaniya katuibya Aniat lakam anang lipat ken ni aya Aniat lakam agim mura kaniya Tuntuntunem sakit kinapatig mo kaniyak Amutirius kapatgan katuibya Kaya't lakam anang lipat ken ni aya Aniyat lakam agimura kaniya Tuntuntunem sakit ginapatek mo kaniya Ammo ti Dios kapatgan katuibyan Marcel, iti nagkaibaluda. God kababalin Nung apay Nung apay akas ti metente Ugali Ugalin na iso kanya kita ti mangkupin-kupin pagpasag ko, imbagarupon sama ng may lasing. Dahil talatignay mon, talatignay mon piyag ko. Ay, adaman balin. Nagsipngit akarsel, sel, iti nagkaibaluda. Nagdadakkel arehas, iti nanglit puso Tasikati kapuna Agsiod ken ayat Ngayon kabet din rinakra Ang pagarok mo sa mga